ちはあります全力攻撃だせいさてえだ冒険波の花だ 裁きの怒りここより弱滅の時ストップ逃げ道はありませんよし出発だ無我の境地裁きの雷くら 不運だしここより弱滅の時逃げ道はありません燃えろみんなは俺が守るさあ踊るよいくよ making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Inabikari, すなわち永遠なり。見逃さないでね。 ひゅっ